사실슬롯머신따윈어떤기계든쉽게흉내낼수있습니다시험해보시겠습니까제눈을보십시오빙봉빙봉비로롱実はスロットマシンなんてどんな機械でも簡単に真似できます試してみますか私の目を見てくださいピンポンピンポンピロロロン 不管是什么样的机器，都能轻而易举地模仿老虎机。你不信吗？看我的眼睛。滴答滴答滴答答。